Astăzi este despre a începe. Îndex este a realiza prima parte dintr-o lucrare. Dacă mă gândesc că lucrarea este chiar acest uh, copac, uh, cum o fi început el să crească? Bănuiesc că era sămânță, clar, și nu uh, îl vedea nimeni înăuntru pământului. Așa facem și noi, probabil când începem un proiect sau uh, vrem să începem ceva, trebuie să existe un punct de zero sau de minus în care suntem și în care îndurăm mult penibil, în care întrebăm, uh, cerem ajutorul, uh, nu se vede încă uh, cum, cum va arăta viitorul proiect, însă este fascinant cum din, dintr-o sămânță invizibilă aproape a ieșit copacul ăsta. Așa o să consider și eu cu spectacolul meu. Nu s-a văzut munca mea de un an încă, dar în curând o să te invit. Tu ce părere ai? Ceau!